Okay guys, aku Daniel and welcome to The Escape. So, malam ni aku ada bawa satu so, seko special guest aku iaitu Tompo. okay. Pada malam ni aku nak buat satu video yang agak baru bagi aku iaitu uh, review dan juga reaction jugalah. Ah, uh, okay. Macam mana aku nak cakap ya? Aku banyak idea sebenarnya nak cakap tapi otak aku tengah stuck sebab Aku nak beritahu korang yang aku ada sekali dalam filem ni yang tengah ditayangkan di Astro First is uh, apa nama title dia? Chomel the Movie which is filem tu menceritakan meneng- meng mengetengahkan uh, uh, subjek adalah kucing di dalam filem tersebut. And aku tak tahu kenapa aku lambat dapat tahu yang filem ni dah Release dekat Astro First Even aku ada dalam tu Tapi aku boleh tak tahu And Semalam lah Okay aku nak cerita sikit lah Semalam lah Aku nak uh, Subscribe movie And Eh no Aku nak subscribe channel dekat dalam You know Astro And Aku Dia biasa dekat Astro kan Bila pop up tu kan Dia ada macam Bagi tahu kan Ada channel ada movie baru yang tengah rilis tengah tengah tayang kan dekat dalam you know dalam Astro First kan aku terkejut comel aku macam pernah dengar title ni and surprisingly itu adalah filem yang aku berlakon even aku featured sikit je lah dalam filem tu like 0.5 seconds dalam movie tu uh, tanpa melengahkan masa let's go kita tengok aku ada kat dalam tu So aku akan letak screen sini ya, Di sini Nampak tak? Ah, mantap Boleh kira lah boleh, Korang boleh kira lah Berapa second aku ada dekat Aku Dekat dalam tu Even kalau korang nak tahu Aku shoot movie tu untuk scene dekat party tu start uh, like before maghrib you eh, know start after maghrib pukul 8 lebih kita start pukul 8 lebih and settle shooting semua sampai wrap semua pukul 4 30 pagi so korang boleh kira lah daripada 8 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 8 jam tanpa tidur Non-stop mata aku barai gila Dah lah tak dapat kopi ke apa ke Tak dapat kopi untuk Untuk aku stay late night itulah. But tak apa Aku berlakon tu bukannya sebab nak dapat duit sangat pun Berapa je untuk You know Bayar untuk jadi as extra kan Tapi Aku nak kumpul experience tu Aku nak dapat experience And senang lah untuk masa-masa mendatang bila aku, you know, at least kita pernah lah ada dekat dalam filem yang pernah ditayangkan. So, aku nak tengok trailer pula. So, trailer kita type Chomel. Chomel the movie. Okay. Aku start dekat screen and aku akan letak sebelah sini. mantap <laughs> Aku dah tengok dah trailer dia tapi Aku dah tengok dah trailernya tapi untuk Untuk korang aku tengok balik sapi macam juga kau nak. Kau nak bahayakan cucu-cucu aku ke? Ha? Si? Filem ni dah rilis June 24 But why aku tak dapat tahu awal. Now it's 30 June 30 and it's been 6 days Film dah rilis dekat dalam Astroverse. Okay, now time for review. Okay, now it's time for review. Aku nak bagi tahu korang sikit lah Apa yang aku tak suka and apa yang aku suka lah dalam filem ni Apa yang aku suka dalam filem ni Dia mengetengahkan subjek kucing Dan which is benda tu a bit it's not a bit it's very complicated to handle the cat you know dia kucing tak ada tak boleh bercakap tak boleh communicate dengan kita dan dia tak faham apa yang kita nak kan but kalau korang dah tengok filem ni it's going so smooth je lakonan daripada kucing tersebut dan sangat mereka tak gunakan CGI Mereka gunakan real life kucing Sebab aku, time aku shoot tu Kucing betul yang dia bawa And Aku ada shoot, uh, time scene tu Scene shoot um, Meja jatuh Kalau korang perasan dalam full movie nanti Ada scene meja jatuh Kucing tu Dia boleh faham Apa yang Dia Disuruh And aku sep- Aku rasa Surprise jugalah Hebat kucingnya Memang dah Mungkin dah di-train dah And yeah Okay Ya Allah Aku memang Susah nak review ni Sebab this is my first time to make a review videos And Yeah you know Aku suka tengok movie, suka tengok filem but aku tak tahu macam mana nak explain. Okay, the part yang aku tak suka pula, bukan tak suka, kurang lah kurang gemar lah dengan partnya Pemilihan pelakon Aku rasa pelakon yang memberi di dalam tu adalah Yang memberikan untuk menyampaikan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga dia It's Aku boleh kata the the man of this film is Zahirul Azim lah Dia memang top character lah Dia memang top actor lah Memang sampailah lakonan yang disampaikan tu scene dalam court even even ada orang kata satu youtuber ni dia review dia kata Zahirul Azim agak a bit pelik sebab daripada starting of the movie and sampai dekat ending filem tu karakter dia karakter Zahirul Azim tu dia tak stick ataupun Imran lah Imran dalam filem tu dia tak stick dia tak berapa ngam Tapi aku tengok okey je Takkan dia memang kena keluar daripada zone comfortable dia Comfortable zone uh, Ya yeah. Apa yang aku cakap ni ya? Okey, perkara yang aku kurang gemar Eh, memang okey Kita cakap berkenaan dengan pemilihan pelakon Minta maaf aku cakap dekat pelakon perempuan uh, kakak dia Nora aku tak tahu siapa nama dia nama betul dia dia kurang memberi orang kata impak dia kurang lah daripada dia dan ya filem ni dia tak dia uh, ada scene sedih tapi dia tak terlalu tekankan scene sedih tu dan dia baru nak sampai tiba-tiba sampai satu scene komedi dan kita baru nak nangis ataupun baru nak apa orang kata Baru nak touching lah Baru nak sampai kat kita Dia Terus You know Cut scene jadi Tiba-tiba masuk Scene komedi So it's a bit Tak best Kurang best lah So aku rasa video pun dah panjang Dah 9 minit lebih Aku badan merepek pelik-pelik And aku nak bagi tahu korang Korang jangan lupa subscribe filem tu In Astroverts And Jangan tengok secara illegal dekat dalam Telegram ke dekat mana-mana website yang orang kata website yang haram Cetak rompak ke apa semua Jangan tengok Korang kena tengok full movie dekat dalam Astroverse And jangan lupa tengok aku ada dalam tu Bangga sikit lah <laughs> Even, semina, uh, even sikit je Sikit je Tapi bangga lah Untuk kumpul experience And yeah aku rasa I will stop my video here And if you guys think this video is uh, informative and yeah you know uh, just hit the like button and subscribe to our channel and don't forget to share to all your friends contacts and everybody uh, keep support us to hit 3k subscribers or even 10k subscribers uh, for the uh, in the future and yeah aku Daniel escape the house peace assalamualaikum bye bye aku masuk TV tu film lah tu movie <laughs>